you one. Yo, hi mga ka-X and Ys, this is Shan Yun, and I'm back again with another video, another reaction video to SB19. Yo, yo, hi mga ka-18s. 18 sarili atin. kay katong ni Agi, akong gingon kay atin, di ba? Nakasabaan ko sa'yo. Kaman kung na-realize na kung tako mo You mentioned ni Justin na 18 pala. Okay. So, yes. So for to ah uh, wait, before anything else, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify kayo kung may bago akong upload. At huwag niyo kalimutan mag-comment pagkatapos ng video. So for today's video, ang gagawin po natin ay i-react, mag-react ko sa mga requests. Dagan kayo to pero feel na din ako mahuman so ako na lang hinahinayan. I'm gonna request to mga to mga sayaw sa SB19 sa ilahang covers sa mga idols no sa K-pop sa mga sa Korean industry like BTS, EXO, yeah, and many many more. So, di na ako to check them out. Ah, uh, di na natin Kaja! Let's start this video. Yo, hi guys! Nandito na po ako ta ako nang sugda ng ako reaction video. Ako lang sa isa kon kay busy pa sila. Yeah. So sugda na nato ang TXT Love Shot o BTS dance cover sa SB19. Yes. Yo, let's rock this. si Sejun o si Kuano? Si Stel? Ah, ah so tulura sila manayaw. Okay. sorry sahabat <laughs> Justin si Josh and si Ken lah again again take two take two Hmm, nggak again Ah, so si Justin na lang itong adin. Ano Baka na. So si Josh, mga white. Uy, mag pick ka mo na mag-tip. Discover mo na guys, pero kayo. Hindi, ano na lang. Ah, gabi ka rin sinagot sila. Kaya mo sila. And I wonder, no, hindi ko na napagkuhan. Hindi na alam sa mga Ba't di ugan niya? Nene. Ah, kasi part ni Subin. Let's pick one. What the? Nag-pick. Yeah, ay. Okay, pick ato ba? Dito yung remix. Tekken, idol ku Tekken. Nindansu kan? Ah, fake club, I fake club. Oh. Tebag, sini, Josh. Oh, si Josh gitu. Kuat gini ya si Guan Jungkook. Oh, wala na. Nagkagulo na yung mga fans. Bagto ko. Bagto sila ratulog. Mura mo. Pila ka bakit na yun? Grabe ng sagot sa mga sagot. Grabe nga. Pinaka yan. I love the emotion. Manalita ka naman. Sebetulnya si titap nah. Akdan udah Partida, tuloy na sila kabo. Mag-take Batik ayo. Jadi di di di mana? Muna ako. Oh, yeah. Nakakatulong na pa. Ay, yeah. Mana? Mana? Pagka <laughs> yeah, so, grabe na sab. Asa, speechless pa ko. Asa, ako sa analyze on Seneta Bogena. Did you know, analyze do, grab. Palakpakan, palakpakan, guys. Pakpak mo, grab, pakpaw, gabi ba? <laughs> so, yes! Ayan, nakita na naman natin ang pagka... Uh, talented sa ato mga idols no. no? Sige sila labay sa akong point set niya niya. Na Christmas tree dre ang green. Asa nang og yellow. ano <laughs> dahil sa Minecraft. Yeah, so but sa ako ingnon eh. Wala ko maingon. Talented git sila. Kapila na nila gi-prove ilang selves nga. Inana gid sila ka grabe ka talented. <laughs> Niya, mao lang sa tong reaction karon and I hope guys nga padayon ninyo view og uh, ah, support ang akong YouTube channel. Yeah, bahalag ako lang sa isa karon. Pero eh mga ka-18s, 18s patuloy po natin nga uh, suportahan ang ating mga yeah, ating atin. <laughs> Our very own SB19 yo yo yo. Yeah, I was blown away. <laughs> so, mora sa ito karon. Bye guys. But before anything else, okay. Before I leave, brush my teeth. <laughs> Do the shiny pro. Oh, Nas Dennis presenting Shine You. Yeah, so thank you for viewing guys. hope na na-enjoy kayo. Bye-bye!